tenim mm, la intenció de fer un pla un pla eh, de lluita contra l'antigitanisme, que té com una de les, eh, de les seves eh, peces fonamentals la recuperació de la, de la, de la història del poble gitano. Eh, presentarem també al mes de maig una declaració institucional eh, que el que diu, el que, demana és recolzar les entitats del poble gitano a través del Consell Municipal per garantir l'aportació de les persones gitanes a l'àmbit educatiu de la ciutat, instar el govern de la Generalitat de Catalunya i en concret el Departament d'Ensenyament a que inclogui al currículum educatiu la història del poble gitano com el que és, part de la història de Catalunya, Instar també el Govern de la Generalitat i en concret el Departament d'Ensenyament a la creació d'una comissió de treball que porti a terme la recerca de material necessari que reculli aquesta història. Eh, aquesta comissió haurà de, haurà de col·laborar conjuntament amb entitats, evidentment, i institucions representatives del poble gitano,